Her saniye beynimin içi sen dolu fırtına Yok kurtula Zaten hiç kaçmadım ki Yine bir gemi yanaşıyor sen yokken rıhtıma Rıhtıma garibim çöle misal Hani hep yanımdaydın şimdi kendimde de yokum Fakat gittiğinde çaldım senden üstümde kokun Artık karşık etmez beni Eros atsa oku Fayda etmez okuduğun okul yediysen boku Sizce şimdi o yok ya ya bende varsa Oysa unutmuştum onun dışında ne varsa <laughs> Salakmışım oysa Yokluğunu fırsat bilip başkasını koysam Kazandığımı zanneden hiç olmadım Yüzüstü bırakan hiç olmadım Peki neden sürekli kaybettim Peki neden yüzüstü bırakıldı Söyle Gitmek var mıydı böyle dönme Aklın varsa geri dönme Sakın beni sevme Sakın beni sevme Sonu yok bunun olmaz gönlünden attın ama gördüm mutlusun ellerde ben de dem kotarım içimdeki derde Sonu yok bunun olmaz gönlünden attın ama gördüm mutlusun ellerde ben de dem katarım içimdeki derde Zaman yok edip kahve gözlerinde ölesin var Ya da yoruldun artık avuçlarıma dönesin var Hepsi yalan bende kalbinde solan biriydim Gece mi ışıksın fakat çoktandır sönesin var Adaletim neden bir başkasının gözlerinde Bir şair kadın için vazgeçmiş sözlerinden Unut dese de ne yazık ki defalarca özlerim ben kendimden geçsem de geçilmiyor gözlerinden Sana verdiğim sözleri bir şarkıya topladım Uzaklaşmak istiyorum sülyetinden korkmayıp Gidiyorsun işte bana nasılsın diye sormayıp Merak etme beklerim yerine kimseye koymadım Gözyaşım hala kalbindeki taşlarla direnir Bu şarkıyı sana yazdıysam sen dönme diyedir Çıkmaza döndü sana gelen bütün sokaklarım Hafif kalıyor kokun yanında en ağır tokatlarım Sonu yok bunun olmaz gönlünden attın ama gördüm mutlusun ellerde ben de dem kotarım içimdeki derde. Sonu yok bunun olmaz gönlünden attın ama gördüm mutlusun ellerde Ben de dem kotarım içimdeki derde Her saniye beynim içi sen dolu fırtına Yok kurtulan Zaten hiç kaçmadım ki Yine bir gemi yanaşıyor sen yokken rıhtıma Rıhtıma